sekarang kita ada di toko Disney di Kaliaremo Mall. Kita, kita berburu mainan Una ya. Oh banyak boneka Mickey Mouse ya sama Minnie Mouse kesukaannya Una nih kita cari ya mana yang bagus Bunda mau yang mana? Mau yang mana bonekanya? Boneka? Mau dua, Bunda? Mau dua atau mau apa? Dua-duanya? Dua? Oh. bayar ya akhirnya beli minimal 1188 beliin di, beli juga mimonya boneka Minnie